you, Mr. Sure. Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good morning. እሺ ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ አማራው የነፍጠኛው አማራ ድምፅ ነው። ብጣዕሚ እዮም ዝሕወሽ ዓፋት እውን ዘንጊዒት እናንተ ባንዳዎች ምን ታስባላችሁ? ትሞክሩኝ ማዘፋካ ገጽ ያው ወደዛ ፈሳዊ ስሩ አብይ ብጣዕሚ እዮም ዝሕወሽ ከምዚ ባርቀዲ የለ ከምዚ ምሳንበጣ ረሲና ስለለለ ወይ ከምዚ ብፍጥነት ከጓድልናኝ በቃ ምሳንበጣ ነባረና ንኣብየለም ብራር የቀ Yeah. <clears throat> ኣብ ትግራይ ምንም ነገር ክመጣ የኽእል እዩ ዋ ወዛ ቁናጭ ሽሮ በዝሒዎ እውነት ኣነ ዩ ማዘፋከር አ እኛ አማራዎች ነን። እናንተ ወንበዴዎች አ ማዘፋከርስ ዩ ኖ ዋት ምንም አንፈራችሁም አ የደርግ ፋክ ኦፍ والله العظيم you are gay. Don't say this to me. والله you are gay. ወላሂ አርጌ አሚን fuck you ለማድ ነገር አማራ አማራ ነው ያ አማራ ነው ይሄኛውም አማራ ነው ይህም አማራ ነው ሁሉ ነገር አማራነትና ኢትዮጵያዊነት ነው። ወንድ አይደላችሁም እናንተ ሴታ ሴት አዲነክ አም ዘ ዋን አም ዘ ቤስት አም ዩኒቨርሳል ሶልጀር Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. ዝም ብለህ እያንዳንድ አታናፍ ጀስት bitch. I can beat you in a Activists, Why should someone be gay? Fuck you. Why did he go? Why did he go?